我们今天做的是这个是朝南包，那朝南包的话，我们就是这个哈。我们这边有一个盖子，做的是这样打开。那还有侧边。那今天，因为我是做好才想到要拍材料包，所以说侧边，我现在做的侧边。 是三条，那这边是两条，那我示范的现在是三条，那都大同小异。那再来，它因为跟那个这是潮男包，那还有这个包哈，这是情侣包，这个包的话是一样啊，情侣包一样，只是到这个地方的时候，看看啊，有一点点差距哈，没有那么高。那所以说，现在我先示范。 那再告诉哥的在哪个地方，所以说我这一个这个影片就是涵盖了两两两种方法。那首先我们拿到线的时候，你看看我们线正常要这样子才正常。你如果说是这样子的话，就不正常了，那就要把它弄成这样子，整个都是顺的哈。 下你力的，全部都是顺的哈，这样，然后我们取一把长的，长的里面拿出一一条，一条，那我们从这边量十五公分左右，这十五公分在这胶带的底下十五公分，那其他的都在上面，这里十五公分，然后再其他这样子，在胶带上面，然后开始我们粘贴。 一二三四五六七八九十十一十一条，粘贴好了以后，粘贴在双面胶上面。粘贴好了以后，我们就开始要来做了。那我们先一第一条，第二、第三，一三五七九。 十一，只要做平边的，开始都是这样，直的这一个就是长，先把它排好，然后就是做，因为我们要做面，所以要有一个高度，我们要它的高，好，我们要它的高，那就是一定是一三五七九这样过去，单数先用，好了以后，我们这个线拉起来以后，底下就放一条线，那这左边。 要留多宽？左边就是你底，大概再加两格的宽度，这是我们收尾才能收。那我们的那我是三三格，再多加两格，是不是就五格？所以五格，再看看，因为它这个格数比较少，所以你可以再多一格，六格，这样子会比较好收。大概这样子，这就是你左边要留的程度。再来。 我们把它推下来，就是二四六八十，也就是在这线第一条线的下面，我们称为下线，把下线都拉起来。二四六二四六八十，好，再拿一条黑色的线，慢慢放下去。那你记得你左边要留多长？那这边稍微把它往下拉。 等下还是要整理线，再来过来第三层的时候，该怎么做。第三层，一、二、三，也是一三五七九，单数。那太麻烦了，不用这样子记，我们全部找下线，只要压在线下面这个下线，全部拉起来。 我的包，这个我看啊，我所有的包包都是先做这个口的地方，从这边往下做啊。所以说，你这个来讲，它由这边往这边做，所以它是两条黑，两条白，两条黑，三条白，两条黑，那。 这个是呃女孩子包包的做法，那男孩子包包，那刚我说过从从这个开始做，那刚刚我错了，应该是我刚刚忘了，所以我们应该是先一条黑，一条白，再两条黑，一条黑，再是一条白。好，那我白色这个地方错了。 那我顺便教教大家，就是线错的时候怎么去改线啊？就直接这样子穿过来，跟着它穿过来，这样穿的时候很好穿啊。穿过来，然后跟拉一样长，长你把底下那一条收掉就 OK 了。好，那我们就是一条黑一条白，一条黑一条白。 然后再两条黑，两条白，那两条黑，记得下线拉起来。 都是线性，如果你搞不清楚，就是一乘一三五，一乘二十六。那九的这边可能位置不对，数数看，底是三个，再多加两个。格。 八六格，所以 OK。那你们做的是两两格，所以说多加二四四，可以多加一格，可以留五格。你们这个边边留五格就可以了。两条白的，再两条黑的。 三条。 三条白的再就是两条黑的。 不是就一样，从这个黑色，黑白黑黑，白白黑黑白白白黑黑，好我们这样就完成了。我们的面这地方，那待会就是紧接着就要打底，这个底的地方。有的有些朋友觉得奇怪，为什么跟本不一样？ 课本都先做这个地方，哎，做底。那我为什么要先做这个地方？因为这个地方我会很清楚的，譬如说我要做固定，我这边因为我知道是它的口，我这边要留多长，我都能够自己都可以，就是预先知道我要留多长。那现在哈，我们还有个这个底的地方，还有，哎，各位是两条啊，我是做三条。那我先把它。 记住，这线一定要把它弄紧，弄给它松开。 样以后我们刚好，我们又有夹子，把夹们夹住，让它没有办法散开。然后在这边去来个夹垫，啊，这样固定下来不会散开。下面够的话，就这边可以把它夹起来。 通常我这两边会留比较长，因为等下转弯的时候，可能够长比较好转。这边不夹，我现在旁边有，所以我就不夹了。第一段影片。